اهو السلام Алейкум ассалам السلام нұрсұлтанбы ооба мен мага срочно процентке акча керек эле ооба тап беребиз буюрса канча миң кырк миң доллардай кырк миң а залог койгонго эмне бар эки комнат квартира бар болобу квартира кайсы районда асанбайда жакшы макул анда сіз маған бір екі сағаттан кейін байланышыңыз, мен аға жақчаны даярлап қоямын сіз үйдің документтері бар жайында да жоқ мақұл рештік анда екі сағаттан кейін байланып шығасыз мейліңіз рахмет так жиқы жиқы жиқы алейкум уалейкум салам да брат қандай жақсы өзің қандай көрінбейсің ғой жүреміз ақырын е максаны алғаннан кейін орнына қойыш керек а білесіңдер ооба білеміз біздің деле жұмыс ушундай шарт ушундай болот атем бир эки күндө турлап бербеймби бир эки күндө доска мен бир эки күн билбейм күтө албайм айба айба айба неге албайсың айба ей неше албайсың досым сен қашан мен ала алмай түшесің ошондо түшүнөсүң мени ала алмайчы акча даяр болсоң айтчы мен бербейм деген жокмун акчаңды болгону бир аз убакыт бер мен сенин акчаңды чыгарып бергенге толук кандуу аракет кылам мен эй жалтай убакыт өттү процент өсүп атат сен өзүңдү деле эмес мени да уят кылып атасың үйдөгүлөр алдында билип тұрып білмексең албачы досым россиядан келген фуранын арак алып келе жерінен авария болғанын сен деле білесің ғой ошонун айынан сенин акчаңды чыгарып бере албай отурам ал сенин проблемаң дружба дружба служба служба деп коет акчаны алдыңбы ордуна коюш керек же эмне квартираңы бересиңби болбогон акча биздин достугубузду чечип койду беле ушинтип качантан бери келе жаткан доспуз го биз же менин үйүмдө сатып туруп ата энемди көчөгө чыгарып коюшумду каалап атасың досум аны акчалардан мурда ойлонбойт белең аны короче мындай сага үч күн сурок үч күн ичинде акчаны ордуна койсоң қой койбосоң майда жок квартираңдан айрыласың мейли аман бол туда тұрғыза вечер досым басқарған жоқ